<laughs> Mak bapak <laughs> Aduh bapak dia lah <laughs> Siapakah Nami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan cuci tangan dan selalu jaga kesehatan cuy oke kali ini kita akan melanjutkan lagi requestan teman-teman yang sudah cukup lama ya uh, mohon maaf banget cuy ya saya uh, sebenarnya ingin banget mereaksinya cepat gitu ya tapi ya dikarenakan saya kemarin pindah studio jadi terlambat seperti ini cuy oke karena kita sudah cukup terlambat banget cuy ya di musikal lawak superstar ini cuy eh uh, kita akan mereaksi dua lagi seperti biasa. Kita akan mereaksi dua di minggu kelima dengan minggu yang keenam, cuy. Gak tahu ini pasti sudah tayang ya minggu ketujuh. Jadi uh, insya Allah saya akan uh, mereaksinya juga nanti setelah minggu ke-8 sudah tayang, cuy. Karena saya selalu mereaksinya itu dua-dua video, cuy ya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan videonya, cuy. Seperti biasa, kalau korang ingin lihat original videonya, korang bisa tengok langsung channel dari Astro Gempa ya, cuy ya. Karena di sini benar-benar saya mereaksi je ya. Saya sekedar mereaksi saja jadi kualitasnya jelek cuy. Oke langsung aja cuy ya kita ke minggu yang kelima cuy ya persembahan dari Ubi musikal lawak superstar 3. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Alhamdulillah cantiknya cuaca hari ini. Wah bolehlah pergi laut. anjing laut tepi anjing hmm? laut tepi pantai ada yang salah itu atau memang videonya yang edit editnya gimana tapi ada yang salah aja udang-udang berkeliaran si temanya apa ya ditemani ikan pari sungguh asiknya asik asik asik asik wah Ish. Wih. Tunggu tunggu ini backsound apa latar la, film ini cuy ya Crosshair kalau nggak salah ya. Genji Genji cuy. <laughs> gak gak gini gini cuy. Kalau memang uh, Abang Fat meniru ini Genji Kok rambutnya pirang Ini kayak Malah kayak animasi Apa lagi namanya sih Ada animasi tuh yang Pirang panjang rambutnya Kalau Genji nggak seperti ini gitu <laughs> Lucu aja gitu ya. Ini salah Ini salah Salah Ini salah karakter sih Salah karakter ini Karena dia bawa Dia bawa pedang cuy Oh Hurra. Hurra. Hurra. Terus yang di belakang jadi apa? Nami jadi apa? Genji. Minggir. Genji. Kau buat apa di sini? Sari. Ah. Sari. Lo udah kantolin gue, lu tahu nggak? Kantolin? Huh? Lo udah kantoin gue. hmm? Tahu nggak? Kok masa lu gue lu gue? Karena mulut lo Tongkang gua oh, bersama oh, 13 orang yang mau gua jual di Malaysia udah ditahan polisi. Hurrah! <laughs> Genji, benda tuh memang salah. Tongkang pergi laut untuk jadi nelayan, bukan ke seluduk orang. Lo jangan bicara sama gue. Eh. Kalau gue hilang sabar, lo pasti mati. Nami. Lo bicara sama budak gue. Nami. Eh, budak baru, mari. Ini peluang lo. Kasih habis dia. Iya, iya. Hmm. <laughs> dia, Salim Dia jadi Kau tak boleh macam ni Ini memang kerja kita orang Kau buat je kerja kau Kita orang kerja kita orang <laughs> Hei Sanio <laughs> Siapa? Lo bikin apa? Saya cuba takutkan dia Eh lo takut enggak? Lucu Kenapa lucu? <laughs> Kita ini gangster. Gangster. Mesti garang. Garang. Ganas. Ganas. Kasih dia takut. Kasih dia takut. Kasih dia apa? Takut. Kasih dia apa? Takut. Cari. <laughs> Malah jadi hantu. Takut enggak, Bos? Oh. Takut enggak? Hei. Hah? Hei. Lu ingat ini apa pengabdi setan? Tarik. <laughs> Oh, dia ini cuy ya, dia meniru logat oh, ini ya kalau nggak salah ya bahasa bahasa Indonesia ya kalau saya salah mohon maaf ya kalau saya salah cuy tapi kalau saya dengar dengar dia meniru ini ya bahasa Indonesia gitu bukan begitu kan yeah. lu jangan main-main ya lu yeah. pinggir lu, lu jangan main-main ya eh hey, Sarip dengan dia lu boleh gelak-gelak yeah. ini Gel kan <laughs> kalau tidak gua pasti pasti lu mati hurra <laughs> hurra <laughs> Lu gelap apa? Ah? Muka lucu. <laughs> Diam. Gimana? Mau bayar atau enggak? Ganti ruginya. Kalau tidak, gua kasih sembelih. Sembelih, sembelih. Eh, apa ganti rugi yang saya kena bayar? Enggak, enggak tahu. Kasih tahu dia kerugian kita. Teng teng teng teng. Kerugian disebabkan Sarif. <laughs> dia jadi Sunni Sunio ya. Tongkang tongkang. Sekarang kau Doraemon Apa yang mau nyanyi Lu mari sini Hei <laughs> Baling baling bambu Sebelum kau mandi Asik Tetap harmonis gitu ya Lu mati mati. Tapi sebelum lo mati, lo mati dulu lagu <laughs> apa Doraemon anjir. Lagu itu dia saya anjir. Ya anjir. Kalau lo enggak berkemampuan nyanyi dengan baik, laburkan kepada mereka yang mampu. Jangan rusakkan industri muzik kita. Ya. Nah itu makanya Dato makanya Dato Awi tepuk tangan banget cuy ya karena bahas masalah musik gitu ya. Hei Alip, apa Alip? Hey, eh Sarip, Sarip. <laughs> Gimana? Mau bayar atau enggak, Sarip? Bayar. <laughs> Okey, saya bayar. Nah, takut. Takut ya, takut. Saya bukan takut. <laughs> Tak. Itu. Tapi saya kesiankan budak ni. Kenapa? <laughs> Tunggu kalau dengar Nami kayak memang dia meniru ini ya, Sone Suneo gitu ya. Bukannya Suneo dari Jepang gitu ya. kok pakai baju Cina gitu ya. Atau salah gitu ya. Yang mana sih benar? Tapi dari Kenapa? Apa ya? Jangan lagu dari mana ni? Uh, kirain tadi fals cuy Okay lah <laughs> Lanjut minggir. Lo ingat dengan tintan-tintan-ting lo bisa menundukkan gue? Enggak, Sarip. Enggak. Enggak, enggak, enggak. Oke, Nilas. Kau bayangkan, dalam tongkang itu, ibu bapak kau <laughs> yang dijual dekat sini. <laughs> Adik-beradik kau. <laughs> Mak bapak. Aduh, bapak dia lah. Sarip, cuba pemain molen. Ha, Kenapa nangis kau? Eh, ibu bapa kau yang undang Ada. Hey, eh, eh, ibu bapa lu ada lagi. Kenapa nangis? Saya rindukan Doraemon. Rindu. Habis kalau enggak kami buat kerja ini, Syarif. Kerja apa lagi yang kami buat? Untuk ya. negara ya? dapat keuntungan besar. Banyak lagi kerja yang boleh buat. Kerja apa? Nelayan. Cantik kalau kita jadi pelayan. Hey, eh, nelayan. Anda ah, nelayan. Ada ke zaman sekarang orang nak kerja nelayan, Syarif? Nelayan, Itulah budak zaman sekarang ni. Dia tidak tahu. Lagu dari mana ini? baru denger nih lagunya. Nggak ada komentar apa? Oh ada ada, ada ini sih, ada nih. Ini seru nih, ada ada komentar ini. Kailina ingin diingatkan ya. bahwa kumpulan Ubi adalah pemenang Superstar of the Gempak of the Week. Tunggu kalau saya sendiri yang menilai, di sini kayak ini ya, agak kurang kayak kurang greget gitu ya. Ya kita lihatlah uh, juri komentar apa ya. ya. Kalau menurut saya, Jadi, cik. mereka ada satu star tambahan dah. Ya. Jadi, sekarang ni Sally. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih sekali lagi. Sally. Bawa Amin dan bagi kami persembahan yang baik. Satu closing yang cukup baik. Terima kasih. Uh, lakonan best. Saya suka uh, chemistry korang especially. Memang best. Dan ideas yang korang bawa setiap minggu. Memang out of the box siapa sangka kes seludo which is a heavy topic dan terima kasih kerana you know you put that forward uh, dan kalau korang ada rezeki sampai ke final korang kena keep this momentum up okay sebab kita orang semua sangat terhibur setiap minggu dan kalau ada rezeki lah ke final ya apa pun persembahan yang cukup baik untuk malam ni Berapa bintang tu? Saya bagi empat bintang untuk malam ni. Hmm. Dan ini bermakna empat bintang siapa satu jadi lima bintang untuk Ubi. Oh, cuma empat ya. Oh, lima gimana sih? Empat. Tadi kan empat. Tiba-tiba ada satu lagi jadi lima gitu ya. Mungkin dari ini ya, mungkin dari penilaian penonton bisa jadi cuy ya. Saya nggak tahu ininya cuy. Sudah ya? Oke cuy. Tapi kalau menurut saya ya di uh, minggu yang kelima ini kayak ada yang kurang gitu ya. Mungkin kurang semangatnya atau memang uh, karakter yang dimainkan apa namanya Nami itu kurang dapat gitu ya. Karena dia <laughs> di sini dia memerankan sebagai Suneo gitu ya. Oke langsung aja cuy ya kita ke musikal lawak superstar minggu yang keenam ya persembahan Ubi cuy. Oke langsung aja tiga dua satu. Kok kecil banget suaranya nih? Oh, sudah full ini. Selamat datang pada semua keberagaman pakaian kali pertama. Yang saya tunggu-tunggu setiap minggunya itu pasti mereka memperudikan selalu meniru seseorang gitu ya. Dan saya pertanyakan Fat di sini meniru siapa lagi cuy? Karena banyak karakter-karakter yang belum saya tahu gitu ya, yang ditirukan. Diadakan khas untuk orang Teluk intan. Assalamualaikum. Ah, ah, ah, anda bersama dengan saya secara langsung kita bawakan KKL Fashion Week yang berada di tempat bersejarah Teluk Intan Menara Condong ini. Anda bersama dengan saya host anda Azmil Haji Nawawi. Azmil Haji Nawawi. Okay guys, um, Pak Amir sangat terkejut Kau jadi, berikan mandat kau jadi mendayu-dayu ya mempersembahkan Kali ini KKL Fashion Week Dengan tema yang pertama Diberikan oh, tumbuhan liar fashion, katanya ya. Ladies and gentlemen Yes Siapakah? Bunga-bunga retisia Sarif Di taman sari Tunggu tunggu tunggu cuy. Ini saya nggak tahu lagu lagu siapa yang dinyanyikan dan dia <laughs> Sorry. Sorry meniru siapa di sini cuy. Ini kayak meniru ibu-ibu gitu ya. Itulah tanda kemegahan Tuh, orang-orang orang pada ngakak. Gua nggak paham karena gua nggak tahu dia meniru siapa. Ah. apa cik cik B apa apa yang kau masuk sengit je tu <laughs> kita dekat mana menara condong menara condong kita condong lah <laughs> kenapa kejap ini tadi temanya apa? Ah uh, tumbuhan liar. Aku tengok macam binatang liar. Ha. <laughs> uh. Janganlah macam tu. Ha. Uh tuh tumbuhan liar jadi binatang binatang liar aduh fat ah okey siapa namanya ni Abi, ah, vida no video ah, Okey okey okey. Kalau ikutkan tumbuhan liar kan? Ah Uh, ah, okay, ni tak apa. Ni yang kat atas ni apa? Uh, siput. Eh, apa ni? Itu haiwan apa? Batu nisan. Ulak. Batu nisan buat apa fashion? Kita berfashion fashion juga. Akhirat jangan lupa. eh, apa ni? Dah, kau duduk sini dia diam. Aku tampung kau lagi. Baik guys, kita ke peragaan yang seterusnya. Apa sih dia bercik bercik? Katanya kali ini diinspirasikan daripada luar negara. Bertemakan ya. floral dan fiction. Floral dan fiction. And gentlemen. Siapakah Nami? Dia jadi apa? Kayak balon-balon gitu. Tuh tunggu tuh kalau denger lagi. gue kalau denger lagunya ini kayak lagu dari siapa ya? Eh uh, Aina Abdul siapa? Siap bener nggak ayah kalau <laughs> kalau nggak salah Aina Abdul cuy ya kalau denger dari lagunya tapi dia tulis <laughs> dia cakep bodohnya aku aja gitu ya, aku, bo, bo, bo, bodoh eh, eh bodoh apa? Lagu tu bukan daripada awal sampai habis bodoh panjang. Ha? Kau pandai ke tak pandai? Pandainya aku eh, Pak Mil, macam mau bobo. <laughs> Okey, apa? Eh, kau ni kalau tak pandai, jangan kau mau mandai-mandai, ye. Ah. Orang mana batu gigi? Ah, ha, orang batu gigi. Mel. Siapa ni? Ai. Aina. Eh, no, no, no. Aina perempuan. Saya laki. Siapa? Zaina. <laughs> Zaina. Eh, Zaina oh. bukan, oh. bukan nama perempuan juga kan, Zaina? Zainal Badul. <laughs> Zainal. Nama panjang? Hmm, nama panjang. Oh, kenapa Zaina? Ah, bagi komersial sikit lah. Oh, ya. okey berbalik kepada tema. Pak Amir dan semua penonton macam tak faham tau. Aina Abdul kalau enggak salah ya. Cubalah teka tengok-tengok. Sampah sarak. <laughs> apa tu kau benda sampah sarak? Betul apa? Majlis. Oh, yes. Pak Mei kan pernah pergi Oscar. Pernah ha. pergi ah. Oscar, pergi Grammy. Majlis. Majlis besar-besar pakai -besar, macam ni kan? Eh, no, no, no, no, no. Bukan majlis tu. Be? Eh? Majlis Bandar Raya. Eh? <laughs> majlis... Kayaknya ini sensitif sih ya. Majlis Bandar Raya. Apa yang disinggung dari pakaian seperti ini? Majlis Bandar Raya bang lah kan ah. yang Pak Amir kata kan tapi teruk lah sampah abang yalah tak adalah Pak Amir kurau je okey jom kita duduk dulu lah. <laughs> Ah, kita sama-sama duduk kan ya. ah, ah. ha ah <laughs> Aku tengah confused. Fashion ke pakaian beragam? <laughs> Okey, ni nak tanya kalau dia Biar, biar, biar, biar. Jalanan jatuh, lori ambil, buang tu dah dah, dah. okey okey okay. untuk keselamatan tak payah duduk dia jadi sampah lah. sekarang ni Pak Mil nak bacakan soalan-soalan yang Pak Mil dah dapat daripada duduk dan ha, ha, soalan kan? yang Pak Mil dapat daripada netizen-netizen saya ingin bertanya kepada fashion-fashion kita alright alright kenapa eh Pak Mil nak tanya kenapa fashion sekarang terlalu orang kata luar biasa luar kotak macam tak logik apa nak tanya apa Kenapa? Jawab, Pak Mel in fashion, the first thing you have is keberanian. Yes. Yeah. Okay. Because because the more you get the views, the more you get the fame. Betul tak? Yeah, yeah, yeah, yeah, betul, yeah. betul, betul. Lepas tu orang akan nampak kita upload video kita. Lepas tu view berjuta-juta. Trending nombor satu engkau. Ha. ha. Lepas tu benda ni boleh jadi <laughs> sejarah. Eh. Kepala otak kau. <laughs> Ha? Eh, siapa ajak kau? Sejarah eh. tak pernah kau Jangan main Jangan main-main, aku tampang kau. Hey, eh, sejarah tak boleh jual beli. Dengar ni betul-betul. Okay. Eh. Sejarah bukan dinilai daripada berapa jumlah tontonan korang. Berapa juta. Sejarah hanya akan berlaku jika ada pengorbanan jasa seseorang kepada negara dan industri. Ah, That's it. itu dia. Itu sejarah. Itu, itu, so, itu yang sebenarnya, so, Cik. Kita orang salah ke apa ni? Pak Amir marah kita orang dalam. Ah, salah, salah, salah. <laughs> Jangan salah faham. Jangan salah faham. Ayah pula. Pak Mel tak cakap cik B, tak boleh berpassion. Mungkin Nak Cik B boleh, yang tapi ditiru kena ingat ada ni. itu. Ingat apa Pak Mel? Cik B, Cik B. Pernah dengar Wah. itu kalimat Cik B itu. Abah. Siapa lagu ini? sedar-sedarlah diri kalau nak bergaya ya. Ada komentar nggak ini sih? Ada ada ada komentar ini sih. Ah, ke belakang nih. Allahu Akbar. Oh, Majelis ya. Majlis Majlis Bandaraya <laughs> Majlis Bandaraya Silakan Dato' Awi Ya ya ya Dato' Awi Dah macam anjing cacat Bonggol-bonggol Anjing apa anjing cacat Ni seorang dah macam Cuba lompat je ni Dia ada model anjing seperti itu ji, Ubi memang sentiasa uh, Um, keluar daripada pun cakap lawaknya sentiasa segar. Tahniah. Ya, yeah, yeah, yeah, betul, betul. Dan apa yang saya nampak kali ini ini lawak nasihat dalam lawak ada nasihat dalam lawak yeah, ada kenan ya, ada canon dua raja. Sesuatu yang so, apa tahniah, positif saya, saya bangga dan saya sentiasa mengangkat ubi ini. InsyaAllah saya nak tengok lebih baik lagi di minggu depan. Lebih baik daripada apa yang ada pada hari ini. Tahniah sekali lagi pada Ubi. Saya bagi anda empat star. Oh, masih empat ya? ya. Aduh, dah selesai. Okey cuy, itulah tadi uh, dua persembahan Ubi dari minggu yang ke-5 dengan minggu yang ke-6 cuy ya. Musikal lawak superstar yang ketiga cuy. Menurut saya pribadi ya cuy ya, untuk yang minggu yang ke-5 bagi saya ya, bagi saya pribadi. Yang ke-5 itu kayak saya nggak tahu uh, maksudnya temanya itu seperti apa gitu cuy ya saya nggak tahu temanya seperti apa dan uh, <clears throat> lawakan mereka di minggu yang kelima itu masih agak apa namanya kurang-kurang apa namanya kurang kurang touch banget lah gitu cuy ya dan minggu yang keenam ini yang menurut saya itu lucu cuy ya di video kali ini tuh saya uh, lebih kalau saya disuruh memilih gitu ya, saya lebih memilih yang mana yang paling kelakar gitu. Saya memilih yang minggu yang keenam cuy. Di sini karena saya agak mengerti temanya apa cuy. Di sini kan temanya seperti fashion gitu ya. Cuman saya nggak tahu dia meniru siapa-siapa dan yang uh, eh, Syarif tadi tiru kayaknya itu ada kalimat-kalimat yang selalu dia sebut itu cebi cebi dan eh uh, <laughs> Nami di sini kayaknya dia meniru ini penyanyi penyanyi tapi kalau kalau nggak salah cuy ya kalau nggak salah dia meniru ini cuy Aina Abdul ya karena kalau kita tengok ya setiap Aina Abdul tuh tampil atau apa namanya mempersembahkan lagu di panggung manapun itu pasti apa namanya eh, fashionnya itu beda-beda cuy fashionnya tuh uh, apa ya kayak dibilang peli tapi uh, pokoknya fashionnya tuh beda-beda kalau Aina Abdul jadi menurut saya kayaknya di sini uh, di minggu yang keenam ini Nami meniru Ain Abdul cuy. Dan bagaimana pendapat korang cuy? Korang bisa komentar di bawah ya pendapat korang ya. Karena semua orang itu punya pendapatnya masing-masing cuy.